Давай. Что вот это такое? Калеон. Да. А вот это что такое? Не знаю. Орех. Орех. Анжурский. А это что такое? Тут красное. Как это, как это называется растение? Оно красное? Нет, это еще не красное. Как называется? Малинка. Малинка. А это? Малина. Как, как? Малина. Ну-ка покажи, поверни сюда, скажи. Смотри, это, смотри, она уже мягкая. Что это, как называется? Калина. Да. Это уже мягко. А, смотрите, это уже мягко. Ну потом посадим. А это что за дерево? Это? Да. Кален, наверное. Ну посмотри, какие листочки. Какое это дерево? Дуб? Да, дуб. А это? Малинка. Угу. А это? что это за дерево? Не знаю. Видишь, какие листочки? На что похоже? Э, М малинка? Нет, рябинка. Рябинка. А это? Что это? А это что? А это что? Базик. А? Базик. Базик? Базилик. Базилик. Что у нас еще интересного растет? А вот это вот что? Ясен. Вот, маленький. Иди к себе. Такими иголочками. Что это? Это? Угу. Это елочка. Да. Вот ее подолгой. Свет баллон подкачу. Свет баллон. Там как будет колючая.